ya omulungi atulako no emedias uganda mbanirizaako nnyo ate olunaku no olwaleero amannya nze kiti omutumba derik e, omwana eyeddira ekobe ntubeerako kumange nancha grace ali awo ku bizinga e, ebyesese nentumirako nekitange sewakiryanga fred nti webale kuzaala oluvubuka luno olulungi okuzaama e, ntandisa bwe nti Ah, n'okutumira abantu abo ah, kubanga nina ensonga zange nti tumalako omwaka guno era nga tuli mwezi ogwa desemba eh, wetubeera mu mwezi ogwa desemba ah, kiba kitegeeza nti nogezaako okuba nti no abantu boyagala ennyo obaweerezaako ko uh, ku message eya christmas nobagamba nti no obaagaliza christmas ennungi n'omwaka ogujja gwabeere gwa mirembe abantu abawangalira eruweero mbatumiddeko abawangalira ewobulenzi enakasongola abali e kuwait abatulabira e germany abatulabira e bungereza abatulabira e norway mwena mbaagala nnyo mbaagalira ddala onale 226 baŋŋambye mm. oba oyagala oba toyagala mm. weziba nsimbi bagenda ogenda bagenda kuteekamu ensimbi zonna obeere ngaojjanga pulezidenti saako n'okubanga ogenda kujjanga mp simanyi waje ogenda kubanga owangalira 26 oyinza okuŋŋamba nti ogenda kubeera kyaddondo okuva 22 oyinza okuŋŋamba ogenda kubeera nakaseke okuva 22 e, so dat 26 agenda otuuka ngoledde oli kyakitundu ekyo buza abakulakonan medias uganda then tutandikireawo n'ensonga so masonga bbiri zenze nazo olunaku nolwaleero bana online medias uganda nate nsanyusa okuddamu okukoleseganya obwanga nammwe mu nsonga ezitali zimu nga bwe tubadde tujja tukola ebbanga eriyise mabega okuwa kw'ebirowoozo byaffe ebitali bikakaatike bukakaatisi olwa statement zetusawo nembagamba nti sijja no ngaasinga ate era asembawo n'ebyo ebirowoozo byempa wabula naawe ali saidi eyo osobola okuwa endowooza yo ku butya bw'owulira bw'omanyi ate era bw'olaba ensonga ne bayibuli kyagaa nti alina amatw awulire n'alina amaaso alabe ne mu kusembayo kwakyo alina emimwa yatula kale mu kyo ebituleeta wano zensonga z'okutunulako ezitambula mu ggwanga lyaffe ezitali zimu ezikwatagana ku mawanga mwetusibuka ntegeeza states 13 bwe buwanga 1112 hmm. ate era n'okutunuulira ensonga ezikwata ku madiini gaffe likewise ngera bwetwogera ku nsonga hmm. ezikwatagana ku bibiina mwe tukkiririza nabwo kityo nkutegeeza gwaleyo nti ndi munakiko ate era nzikiriza mu nkola eya federal system eryo yebukadde ate era yegwanidde eggwanga nokusobola okusasitula ebigere byalyo okuva ku empaka ku zed mm. bute bwe tuyinza naffe okwebala mu bakamenyo okutunuulira ebirowoozo byaffe oba future oba ebiseera byomu maaso okubeera ekikibayita first world countries kyangu nnyo kulwa march endowment zetulina mu ggwanga lyaffe e uganda mm. marchers entegera y'abaliyo ebategeeza nti eggwanga lyavu ekitali kituufu kujja kanasoma nnadduli olwebyo byenzikirizamu nebyentegedde okusinga ku ggwanga lafe weritambula mm. disclaime esemba ebaga nti ebyange sibyo ebisembera sibye bugezi obwenkomeredde mm. nabagaliza emirembe gya katonda emirungi mm. ebbanga lyonna ngaera bwe tweyagaliza bwe yagamba nti musabenga olutenteza obutakoowa ndibanukula ku lwekyo katonda bankuumire bwati awaddeho nalebo uh, jakana sulaimani naduli uh, mutabani w'olutabaalo honalebo uh, waliwo ensonga genjagala tutandike nayo yeyokuba nti no usa yagambye nti uh, ah, CMI boss mm. amanyidwa nga Abel kandiho mm. uh, ye yamugambye a uh, ah, gwe sebo oyitiriza nnyo okwonoona eddembe ly'obuntu mu uganda mm. naye ku bino webijjidde nga saga eyagwawo mu novemba eyitibwa black, black november okusinziira ku nuupu nga bwegiyita mm. nti abantu baayo balinga nga nkaga mu munaana mm. abaafa ate era sina, sina kyekyo kyokka nti waliwo saga nyingi nyo ezigwawo nga cmi bos ono abel kandiho yazikola mu mm. kyo usa yagambye nti nno okusinziira kwebyo byonna byonna byezeekuŋŋaanya era bira ddala nti abel kandiho tasaana oba kubeera mu amerika oba ekintu kyona kyona ekimuleetingibwako n'amerika tebakyayagala kukumanya amerika neddamu newandiika negamba nti naa siyeye yekka okwetoloola ensi za, za africa ziringa 13 mm. bagenze banokolayo abantu webatyo abatyobola eddembe eh, eddembe lyabanansaawo mm. tutandikirawo ekyokuba nti nno abel kandiho cmi bos ebibye kati bibye esaawa zino kubanga america webanga yekugobye mm -hmm. negagwe tetukyakwetaaga bansubiramu canada okubanga ntokyagendayo bungereza ngensi ezo zonazona nga nga bebabeera bakolagana nga the seven g countries njagala okutegeeza bana online medias uganda ne bannauganda bannange yeonal okulowoozesa n'okwerowoozaako ne mu ntegera yaffe eya bulijjo nti abe kandiho mm. zimusemberedde oba zimusanze mm. ntegeera nto gye tuli mm. njagala okubategeeza mwaka 193 mm. mwogumu ennaku z'omumwezi nga 14 julayi mm. buganda yayisibwako ekiteeso kyekimu ku gavana eryatuddeo by then mm. bwemba nga sabidi yali mikyo mm. n'alabula obwakabaka bwa bungeeza ku statement gye yayisa n'ategeeza obuganda nti ekigambo jurisdiction ya kampala ne nakasero mm. kinaabalibwanga kiyitibwanga kizungu lubeerera kale abaddugavu okwewalizaayo n'okuleetayo ebikolobero bakwatibwa mu mateeka ga bungereza agatali mateeka ga ssaabasajja kabaka Kulira. buganda bwemala okufuna statement eyo mm. ssaabasajja kabaka n'ategeeza olukiiko nti luwandikire gavana nti okuyisa ekiteeso ekyaba amaze okusazaamu endagaano mm. kubanga bwe tusoma mu bika byaffe tulina eh, by then byali asatu mu kimu mm. tetutunula mukyamungereza tekiriimu nabwo ekiteddemu erivising ekiteeso kyawo kyeyisizza mm. nga tetunnaba kusalawo kyankomeredde nga buganda sinakindi okuyisa etteeka erigamba mm. buli muzungu alimu akwatibwe ekigambo bwe kyagwa mba governor yaliwo mm. nawandika ebbaluwa namutaiko okutegeeza obwakabaka bwa bungereza nti by jurisdiction n'okuma kwendagaano mm. twamenye okitiibwa kya bungereza tuddemu tutunulire lwaki twayisa ekiteeso ekyo nabwekityo gwali eyandaba mm. okutunuulira kandiho abe mm. nti bamuganye mu european countries oba united states ezo mm. sovereign states zanjawulo uganda kirala n'amerika hmm. kandiho ekiyinza omumukeerera nekiteekebwa mu nkola kwekeera enkyanga omukulembeza zekatandisa tutunula mu bitabo hmm. naye ali eri bwamugaana kandiho hmm. ettooka hmm. lirye ebbobeze wano ate gyanyigiza ne kwebasinzidde ogaana tumugobya eri hmm. ekyo tekirina kyekituyamba ebbanga lyonna okukaba kw'abantu kubaddewo kungi amerika ategeera ekigambo sovereign kyova ntinaleeta amajje gayo ga nti weegali wano ebyo byakusaaga mubyenda okuba bloggers abasinga mm. ne ba vloggers mm. okeera enkyo tteekawo ga nti ah, kati amerika yasazeewo egenda kutuyambako bweti oyo mm. gadibengale mukyali bato wano wemuli engatto mmwe mulina ozeesumulula n'okuddamu okuzisiba okwambalira n'okwebagala ekyo kyemuteekeddwa okugjawo bwe butegeefu bulina otiyita mu biwandiiko obutegevu bulina okuyita mu ddiini obutegevu bulina okuyita mu buwangwa bwaffe ne manifesito zetukola ez'ebyobufuzi mm. okuddamu zitunula butya bwe tugenda okulongosa principles ezikwata balikes of kandiho abe amerika teriiyo ye yakoze ogwayo neyemugobayo nammwe mm. mukole ogwammwe ogumutunuulira tumukwatagana tutya naye entegera y'obwana obuto bwe taatuggwemu mm. era bumukeeredde amerika yamugobye bali muziika eyo oba ewali ekika ki wano ffe tulina okukeera nkya nti museveni olwaleero yayinde ku mwanyi hmm. yagaebu kika kya muntu nga tunulidde eggwanga hmm. nti ono munalwanda naye ndi munalwanda tatunulidde revolutionis twalwana naawe hmm. naffe olina siteeke tatunulidde famiry as in particular naga nti olwaleero mpisiza amateeka gakwatagana ku nsonga yonna nga bweri bwetekeddwa okulumibwako ngaekyo kyatwala mu nsiko kiddemu kipreveiringe awo naludde ku nsonga nti bubakeeredde bubakeeredde bali ku matooke balya gwokyali kumuoga okyanoonya nawo n'omusima tomulaba onyumya mm. bubakeeredde mm. kandi amerika abadde agifunamu ki ne bwaba yazimbayo bya bugagga mm. era bakyalina sipeesi nnene emyaka gye bakyalina etaano baba bakutte biri amerika akyasobola okwongeza ku musolo katono nkuwayo kyakulabirak nebo bakeera nkyano bagamba hmm. amafuta tugongezaako siringi lukumi emwaka mumeka ezinywa amafuta byddeate obupikipiki abamaze okuzzawo amerika byekutte ebyemyaka ekumi byabikoleredde hmm. mu kwongeza kwa itemu eki ekyo temuli mu makulu kale kulwajja kanosomani nadduli hmm. bwebainakyobuensege zaabwe nauganda babadde batandise okusagambiza nga wemuli ne kalimusenoga gwa birowoozo hmm. okulowoleza mu sovereignty state endala hmm. ositukiramu nga gwe kikulemye ekikyo mbalabanga mukyali bato awakyetaaga ekkuba eggwanvu hmm. n'okusomesa butya bwe twetakkuluzaako olunabe lw'abantu abalinga abo tolowoolezanga mubamawanga kukuyamba ulia ganti mm. yenali mene doweti kwa musalaba guongo berile doweti ya ganti ngukweti kide ya toshi jama makulu mchikama makulu karibi hivyo ya chitikeza wa na yugana yifatu ino kweru anako mweba nanyi kweti kika musalaba mm. kwenye naje muri mm. kweti kikule guanga liyo na viva somila unutusatinge prerequisite eze guanga kwa teke doku tambo lida yao narebi enseta kwa kufune kufugu etia mm. so si birowoozo bye twakedde nensamba ki blanketi mm. nagenze okugira jana ti mulwadde mm. ate natasha sima yagenze e kampala balwanyi alina tenda zalwanira mm. nemuyise biteeka nga byakyana kita ebyo ebyokutuula ku mitetemo gye muli nga temutunulidde eggwanga nansi n'abantu abagituddemu awo tulina kusitukiramu nga bannauganda not necessarily america gyeri mm. eyo terigenda kusituka erina amateeka gagifuga mu united nations muyegattira ngaensonga eyo kale tuvemu obwana obuto mm. nga balina uganda mm. nabalina enteekateeka eyo bamugobya amerika mm. emusugumbiza mulyayo byamisanaki era e, e, ekibadde ku facebook odaleb mm. nga buli omu agamba kati amerika keyakiyingiddemu neegoba cmi bos ah, ah, kati awo kitegeeza 226 tagenda kudda mm. mukyali bato kifaanaganako ne museveni bwabadde awumuza baganda be hmm. olw'okubaka enforcement emuli emabega ku lw'okutuwola hmm. nga babbi obukuku mba ate n'atabubajjako bobubasesemya n'amummuza ng'ate munda akyamukolera emirimu hmm. kwe kukibaite okuloppera omuganzi mu kizikiza mu ngero zaffe ez'obwakabaka bwe buganda oba tolina kyokoze oba tolina kyokoze kale nja kubasaba birowoozo kubissaayo na magezi awatali nsonga yabwewusa mm. tuzimbe eggwanga lyaffe naye bwe bali bakuzimbibwa mm. tukwate kkubo ki mm. kyenjagala okutegeeza bannauganda mu kuzimba kweggwanga lino mm. the principles kutambulira okusinza mu buwangwa bwaffe tutegeera kyenkana ki mu buwangwa obwo n'okwezimba by development olitakulimbanga nti okugenda mu kigambo demokrasi n'okusalawo kweggwanga litya bwe twetaga lifugibwe mm. nekijjawo ennonoyo ngajjakanasomeo nnaddi muzzukulu wakijje bubiro kyaggwe nti nedda mpeewa kabbiro kayozi ne bukeera enkyanga eyo estate oba statement tekyayinza kutambula oli naakutegeera oba tokyaliwo fananako nga amerika abaliyo banatives bared indians basigaza obuwangwa bwabwe naye abazungu ababwegattamu nga bava mu mawanga agasigadde hmm. n'abaddugava batwalibwanga abaslaves abaddu tebalina buwangwa amerika gwe nobuuza nti wetwetunaye olunaku lwentisa halowen day Hmm. mu buwangwa luyinirwa ku kyolo nga negye baava eri olulimi lwabwe bungeza tekiri halwende bagunjizaawo ebintu bingi okubanga balina okuba nti bajja mu society hmm. era bagibyisewo ngaeyaabwe olwaleero kyovula nti omukulu wa amerika hmm. president kyakkalwa okugenda mu bungeza okubawingira n'abakyala kubanga yenanyini lulimi lwe bwogera lwaki tebalina buwangwa bwa bungereza naawe gwe gyoli omuddugavu ng'osinza mu uganda wano mm. bw'otategeera buvobo na buddo awo tokyaliwo demokrasi aba takuyambye demokrasi ajja lwakutunulamu ebyo bitugasa n'obutyabwe bitugatta mu sitatesi ekumi nesatu zetulimu ojjayo otya amagezi okugateekamu kino ate sobole okutambula ani yabagamba nti tekinologi kyategeeza kulya buwangwa tusobola okuba ne tekinologi naye ngaennono tutambula nayo Hmm. obuwangwa tukyali nabwo mu kuzimba kwolumbe ne tuva mu nsisa nga tusaawo tent naye nga kyali kigendwa kyaki okusabira emyoyo gyabagenzi n'okubajjukira n'okufumya kwolumbe mu nju hmm. musigadde nabyo nga mutambula nabyo ekibewazisa eki kimu kugatta ku katonda kyekyokka gujjamu ekyo japaani ekuze kyayina hmm. zikuze naye obuwangwa bwabwe tebabusuulanga batambula nabwo dwaki gwe kafunyina lyalabuga biso wawano ate gweyagala osuula ebibyo mbu tuyogera oluzungu oyogera oluzungu nga silaba bwoluloteramu oluzungu mm. ne bwolote nnyo ze sikuwulyankaga nalose njogera oluzungu bano balwogeraku wano funa abasomiivu era kyoyinza okutwala mm. ye buli mutamiivu oluzungu aba alumanyi namwe bwe mufaanagana mukyerogoza bwerogoza mm. kale mukyo eyo eh, prinsipe esooka prinsipe eyokubiri kwe kutunuulira butya bwe twayingira mu madiini bwe gagenda otutuga tamification yeggwanga nga tutegedde nti bwetwawomba ekigambo nti for god and my country mm. tulina kutambula tutya mukwegattakwaffe <clears throat> oli kyeyatugamba nti okuva lwe yajja mm. enjege zamawanga zakutukawo tekyalimu efeso ddomu ebulani yadde omusuli oba omugalatiya tuli ekintu kitya kiki ekitomya abaddugavu ogatta ekyo tusobole ositula eggwanga lyaffe n'okuteekawo individual merity etali mu mawanga etali mu madiini etali mu nkola za bibiina etaliimu kyetuyita busosoze wabula tuli awo tumantuuka bumantuusi buli asanga yajja nakola byayagadde oyo n'agenda kandiho mm. tewali baddewo nze ku rigimu eyaye nga nze pulezidenti mm. abo mubeera emukomere tuba twazimba gaki beerako eyo weebake bwolitegeera ensi bwefaanagana nga oguddemu obujega n'obubbi olidda n'otambula ne banno era mwayambibwa nyukuta ya bayibuli kebwanga yeyasiba ennyukuta eyo hmm. teka nti naawe ozze hmm. abadde akankanya ensi nosiba abasiba olutentezi nozimba eggwanga nokuteekawo kokusosa kwamawanga olutatadde naye mukyo kyekiyinza okubasunyisa abamu kubanga bayibuli yaziyiza okusiba oluberera hmm. nti mubawo ebibonerezo nti kandi oba wabbanga embezment yamyaka ana hmm. oba ogenze wansanvu gwomanya amagumba go bali gajjayo ngaofudde kubanga afudde talamulwa nansi ate ebyo basigadde byakatonda bagajjo bagatwale bagaziike ze principles zeggwanga okukyuka eziteekeddwa okuteekebwawo okusobola okulinuunamu abajeganga abo ababbi abalyankuzi abafere tulabye nnyo neggwanga lino naye akaseera kalijja mm. nga noliwega nti walijja kabaka talimanya yusufu mm. naffe katusabirire eddala yusufu oyo mm. aliyamusukkako nga bwe walaba nti batenda yusufu okujja kwa Kristo ne kumunaazaawo kuba mm. Yusufu teyazuukiza ku bafu teyatambuza balema teyawunya ndwadde zankuyadde ez'emyoyo teyazibula bazibe b'amaaso naye ate oli mu kujja kwe yeerabiza Yusufu mu buweereza bwe bwe yalimu emisiri naffe tulina gwe tulindiridde oyo agenda okujja agatte amawanga agatte amadiini mm. agatte omukwano muffe bayibuli kyegamba nti bayinza okutambula ababiri okujjako nga baagalanye newetunulira ah. revolution yeffe bwezze hmm. olwaliro gwe twajja naye atulabanga binyonko noga nti ddala yuno munalwanda gwe twali naye mu nsiko hmm. eyali eyegonzezza ngaomufulumi w'ekiro hmm. mutujoze ne mukatagga kale mukyo katusabirire nga bega nti temuggwanga mu ssuubi kuba katonda mmwe ndi walubeerera ebbanga lyonatutwalanga ebigambo ebyo ngaebitukuvu ate era ebiriweebwa ekitiibwa katonda bankumire onalebo nga tonaba kutusibwa bulungi nnyo hmm. okusinziira ku mwogezi wa updf uh, omukyala flavia byekwaso yagambye nti ensonga z'okugoba uh, uh, abera kandiho hmm. ye yagambye nti no za politics okujjako nga mujega hmm. kyekitwala ebisigalidde erabera politics eh. gwetwa nti mwana muto oyaba muto buto yonna gye tuli hmm. economic social mm. religiously mm. kalikiwale mm. bifugwa principage mm. politics mm. kyovula nti eggwanga gyebuva negye bukoma omukulembeze waalyo alitta ebitundu kyenda mwenda ku buli kikumi bwaba yagalidde kulyavuwaza ate era ebitundu kyenda mwenda ku buli kikumi hmm. bwaba yagala kuligaggawaza aligaggawaza oyo bwanyumya nti ekiri politico ekitali hmm. politico kyekiriwa mm. museveni ne babba n'abata ekyo tekiri politiko ge mateeka bwe gasoma ah, eh, abakwandiwa ani yamutuma eri kola bikolobera okuba nti bamugalidde bali bagobera principle z'amateeka ezibafuga mm. nga tagwanayo musiwuufu mm. ate gwonyuma nti kiri politiko muozeeka ennaku nti omukubagiza mm. mukubagizaamu ki oyo omufere ne museveni wokuba nti yajja ne basaagiza abamu baganda be abo bahabe kandiho yalizza atye yali saaga lutala ku butambi bwamuteekako obwo ngaamyusa amaaso mu mm. kufuweta kwemikka egitagasa abo tobaleeta mu bantu mm. tobaleeterayo ddala bweoba omwagadde nnyo omuwe buwisi sente abeere eyo akole bizinesi bwe oli aba ateredde ensi emutegererawo naye mu byobufuzi abatagwanayo eno teweetagayo bantu balina mikono ngoli bwe yagaa nti mukama wange mbadde nkusaba ddala okkirize yeekalo eyo nze mbanjizimba namugaa nti mbwana dawudi mm. omusaayi gwe gujjuddemu engalo zosiddemu omusaayi mungi ogwekibi hmm. mm. aliisimba yeekalo eyo yagenda kujja nfuna bulungi naabo abaagala okuweeza nga basooka kuba bwe bati mm. abo mu politics tebajaayo mulina bakuumira eri bbali gye mubateemingira agenda lwana entalo ez'amawanga babeera watulumbye babateeke bali bawa ku bitiibwa ebitegereka ebyamagye hmm. naye omala gafe otukayo nga naawe ina ekitiibwa mbu semwai hmm. gwe yali avaako gubateeka mu bifungo ebyo lwaki tasibe baana babaani bwereere egwangafu eh, nnyo sibulaho nalebo sibulaho nalebo bana online hmm. medias uganda nate njagala okubategeeza nti mwe bali kufaayo nyena okubaayo okuwaayo kwobudde bwammwe ne mutwagala entakera kale mukyo nebaza aba batwala obudde bwokusengejjaku ebyetuwaayo hmm. ebitali byakusembayo mubyo nti bwetubiwaffe tusembyeyo nabyo wabula nowa ebigambo byo nga ogasseeko hmm. oba okugamba nti wano mpakanyizaamu katono oba mwongere mugaziyemu nze nyinza okuba sitegedde hmm. notaduma budumi olwokubayagala nnyo nrm notaduma budumi olwokubayagala nnyo bobi wine notaduma budumi kuba oyagala nnyo kabakawo apaana jakanasoma naduli nkutegeeza ebigambo bino mm. ngaoli bwe yaga nti ndibali basigadde mukibuga bantu basatu ndibasonyire ekibuga ku lwabo ne bali babasigaddemu aba nemukusembayo yamubuuza mumusa nti bwe balibeeramu omu mm. naga nti nkutegeeza ebigambo bino nenyukuta yange nti ne bwali basigaddemu omu ku kibuga ekyo ndikisonyiwa hmm. mbategeeza ndekazi nga ne bwe ndi bansigaddeko omu nga byentegeera nze mbitegeera nga mbaga emwefudde abatabiraba hmm. ekyo kigenda kunkyusa hmm. Ah, sijjanga kuno nti nonyayo nsimbi mundabe ate mwana wokukyala eri aj wa mm. eyo ojja kutunka byoba olitegeera ng'ojja mm. nolyaga nti genda obabuulira kkiriza kkirize aganaagane mm. nange kyekyandeeta mm. naye sigenda kutunuulira nsobi etambula mu bwakabaka bwange mm. nga mutebi nga sebufu bwanga aliko mm. nekifunika tutekyasamukaaga amakulu nti nga bwe bayisanga mm. tulina okuteekateekera abagenda okusanga ekifundiko ekyo nina omumuteeka mulayini nti sabasajja kabaka awoobula obwo si bwe buganda bwe bukeera encyanga tuli mu nsi yaffe eggwanga eryawamu mm. pulezidenti naavamu ebigambo ebitali jansa nakutegezanga bwe yayogera ebigambo bye hmm. nti when you got the paris of mtebihia mm. nga nti ate oli mwerabize president taba kipapula kutuuka kweyo levo bamwesajja okusamu abo bokulembera hmm. baleke bakuwa ku kitiibwa ekikugwanidde bayibu kyeyagamba tyoyo anasabanga ekitiibwa asookenga kuba wa kitiibwa anasabanga obugumikiriza naye asookenga kuba mugumikiriza hmm, hmm. kale muekyo bwe bukeera enkya navaamu statement ega nti wenyugo the paris of mutebihia ne tumwanukula tuba tumwanukuliddemu ekyo ekimugwanidde bayibuli kyega nti musomenga ebbaluwa ne bananyini kuwandika mu myoyo gyazo omwoyo gwe yagiddemu tulina okumwanukulira atuleta tumbizi <laughs> kitawo hmm. abadde wenale muli mujega bujega mm. uchali muto ate nebukere nchanga ndi musisa ne mukona kugwanga kudini yange mm. uh, asinza kusirika bwinategeze wachitibu utafile nti montegereze nchidamu nti musiru siru taina magezi bwiyategeze obusiramu gabuletinga ADF mm. namubuza ekibuzo kino savio zezaba sindika mm. kale mucho bwembera yonga bwe bomja mwerogoza kyemmanyi era we ndiba sikimanyi ndibategeeza nti ekyo kingudde muvi obufu kitange teyampa ku histole oyo mm. oba ne gye nnasoma sikitegeerangako naye ate mmanyi nti katonda yampa ku magezi ag'okufumintiriza kubanga obufumintirize kyekitegeeza obuntu mm. ndikozesa kugaokufumintiriza niba nti aa empulira eŋŋamba nti mpuliranga ekitali kituufu kale kusinza ku abcd n'ebyo ebiriwo kwe hmm. mm. tulitambulira nemukutereeza saagala muveeyo namukupakuka namukugwira nabugwiranyi mm. olwebyobufuzi nempulya yokwagala eno si relationship ya love nti bakugambidde ku balo mm. ate bone bwaliba mubbi mm. tekiŋŋaana kuba nti wa munju ye mubbi ndimuga nti agundi oli mubbi eggwanga terigulwa n'ensi tegulwa tuliwo ku lwaffe ku lw'obuweereza ne tujja tukongoka ng'ono musika jja oba twatandikira ku adamu olwaira adamu aniamumanyi mu kifaananyi kye nibo batugenze wala ku adamu hmm. okubuuza mm. sekabaka kintu bwe yali afaana mu baganda fe abalijja ntitwaganye obwakabaka mm. ani ayinza kikugamba okujjako nga ddoboozi lya mwoyo kale mukyo mm. tuseewo ensamu ebyo bwe tuweereza kula eggwanga lyaffe okutambula hmm. awatali nkola ya bibiina mm. kutusawo kwamu kutalo z'amadiini yadde amawanga wabula tulina kigambo individual merit esobola okuzimba eggwanga lino nga buli omu asse ettofaali okusinzira gyali mm. katonda abankuma onalebo toyogedde ku nsonga ya chaneri owaŋŋamba ndooza oba ngenda kusoma ezi meka sijjukira bulungi nti egenda kuba etandika okuba nga eteekayo waka 56 mm. nalabye nga wakyaliwo okuba nti waliwo omuzannyo kwoyo gwentekeddwa okutambula naye mm. naalisabye nti ndikiwa topiki mm. singa namwamu akadde nendaba ngaate ataddewo omuzannyo abantu ndibategeeza ekiddako mpulira naye mukadde kano siri waffe kukyogerako mm. machazi nali nsuubiza mm. nimumpe mukadde mm. nja kudda mu bugunjufu ngezeko kibannyonnyolera bwate wabadde honalebo jakana sulaimaani nadduli ah, ngatemeratemeramu ku nsonga ya abel akaniho okuba nti noyaganiddwa okuddayo okugenda mu amerika newaba nga alinayo bizinesi ze zonna zonna newaba alinayo akawunti yonna simanya kuliko sente aa bamugambye ezo zonna zonna zireke kubanga gwe otyobodde nnyo eddembe lyabannayuganda kyanjize mu honorable jakana sulaimani naduli atugambye nti nno ffe bannayuganda wano wetuli ffe tulina okwebereramu sitwago erina tandikira bano waka mm. muleke okusuubira nti nno sitwago tugenda jiza mu mawanga gali agalala ga super powers nedda gwe kenyini kenyini keera ku makya ogambe nti nekimala kimala dictator otufuze nnyo emyaka asatu mu etaano naye kimala kimala fe bannayuganda ffe tulina okwekwatirako era bagamba nannyini mufu yakwata ewawunya gwe lwaki gwe munnayuganda obeeraawo ng'osuubiriza nti no amerika egenda vaayo ekuyambe lwaki obeerawo ng'osuubiriza nti no emmeeri ya amerika yamaze okudookinga uh, e, e, e nairobi bannayuganda mwavaayo nnyo ne musagamuza ne mugamba emerika ezze <laughs> kiwedde naye aa ah, ah. faka nyini kenyini fetu ino kwe kwa atiramu ukulaba atino tununune guanga lia fetu ino tulijemu basajja abali esibieko emyaka satu mwe tano katinga bako ntole emyaka ana ukulaba atine guanga lia fetu bageze zako okuli okulifuga mu nfuga etajja nsigadde nze kitumutuma deli mubere bulungi mweraba